走到前面的这个呃前弥罗的路上呢，有一个女子大学。其实韩国的女子大学不止有梨花女子大学，它还有六七个左右，其中的一个就是这个崇艺女子大学了。你可以来这里逛一逛哦。 我做的作品呢，这里边有音乐。如果走了走走停停累了的话呢，可以进来，涂一下呀，然后来休息一下下，挺好的。明洞的三号出口呢，就是陈米路的入口了。其实陈米路呢。 有很多漫画的卡通人物可以在那里面照相、走走逛逛，还是很有意思的。走到投影、走到那个陈米罗的尽头呢，就是可以坐南山缆车的地方。但是呢，我们不打算坐缆车，准备先去南山古汉房屋村，准备徒步往这里走。 比较熟悉的店呢，是在韩国的新鲜的呃水果是比较便宜的地方。然后在像我们买的这个三杯呢，相当于一杯的价钱，所以在韩国非常有人气。南山谷韩屋村呢，可以坐地铁三号线，呃三号和四号出口都可以的。呃，可以，如果你从明洞出发的话呢，坐公交二号就可以了。走吧。 南山古航屋村呢是免费入场的，然后在周边吃个饭以后呢，来这里散散步也是非常合适的。里面还有一个喝茶的地方，呃，然后在那边可以跟朋友聊聊天，过一个下午还是很舒服的。嗯，经常在这边，在各大节日呢有一些活动，呃，像明天就是端午了，然后也可以来这里去观赏一下好玩的节目。这里还有很多体验的活动，看一下有这些。 选择自己想去体验的活动，体验一下就可以了。逛一逛，逛累了的话呢，这个国乐堂里边有一个茶屋，我点的是五味子茶，嗯，酸酸甜甜的，很好喝。 我们来吃晚餐。我们找了一家中吴路非常隐藏在小胡同里边的美食店，点了三样。哦，我的最普通的拌拌面，然后这边是肉面，然后这边是肉盖面。嗯，看一下里边肉很多的，非常期待，快吃吧。 加耶琴的免费演奏会哟，呃，加耶琴呢是韩国的传统的弦乐器，我们进去欣赏一下吧，走吧。虽然是免费的演奏会，但是还是要去换票的哟，所以我刚才去那里要了三个人的票。从现在开始呢，要关掉手机，然后进去欣赏，中间不可以离场的，所以我们现在要进去看喽。 非常推荐大家来看家耶群表演，非常精彩，一个小时竟然没有休息，一次，就做得非常好，我觉得真的不错。 我身后就是首尔的地标性建筑恩首尔塔了，和我一起上去看一下吧。我买了票。 它晚上是运营到十一点的，所以十一点之前一定要下来。走吧，我们快进去吧。 万，埃首尔塔上面的人也非常多的哟。嗯，现在看一下这边的夜景，我觉得非常好看的。没有看过夜景的朋友会非常感动，但是在国外看过很多夜景的人呢，可能觉得一般般啦。嗯，今天在明洞附近我们玩了一天，呃，走过了几个地方，但是还没有玩完哦。明洞附近其实还有很多地方是值得去玩的，比如说有邮票博物馆。 中国大学，然后图书馆、国立剧院、艺术中心等等等等。如果大家感兴趣的话呢，可以去查阅一下，去那里逛一逛、走一走哦。今天我们的行程就到这里啦，多多关注我们，然后订阅我们的自频道，下期见喽。